Oggi è il momento di Semina al mondo! In questo video vi mostrerò come seminare il peperoncino. Seguitemi e lasciate un like e iscrivetemi al canale se non siete iscritti. A più tardi! Ecco, abbiamo, prendiamo i nostri peperoncini ok allora con le forbici andremo a tagliare la punta o anche la parte di dietro basta che poi usciranno i semi poi prendiamo eh, la terra Sprawcę Brian Markson. usata e aspettiamo che cresce una volta che sarà cresciuto da che sarà cresciuta le nostre piantine diventeranno come questa pianta di peperoncini piena di peperoncini e bella alta